غزال هلی هلی منهاجي آوه گلیم هر ور بگو بنده ودیتا بلب هفرا چپکین و کوما ارمانج دیکا عفرین دشت و زوزان چای کرمنج دکا هم به هبرا ببیسین هره